Türkiye'nin uzun yıllardır insansız hava araçları konusunda yaptığı yatırım ve çalışmalar artık ihracat olarak meyve veriyor. Baykar grubunun Bayraktar TB2 taktik sınıftaki insansız hava aracı tam 13 ülkeye ihraç edildi. TB2 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Diğer taraftan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka olarak adlandırılan Male orta sınıftaki İHA sistemini Tunus'un ardından Kazakistan'a da ihraç etme başarısı gösterdi. Bugün Macaristan'ın gerçekleştirdiği ihalede ise Vestel'in Karayel, Baykar'ın TB2 gibi modelleri birlikte rekabet ediyor. Bugün isterseniz Türkiye'nin ilk milli ve özgün sihası olan Bayraktar TB2'nin 2014'ten bu yana geçirdiği evreleri birlikte inceleyelim. TB2 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı halen Silahlı kuvvetlerin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA sistemi olan Bayraktar TB2'ler dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Bayraktar TB2 SİHA'ları ile ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 13'e ulaştı. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 adet Bayraktar TB2 bulunuyor. TB2 önümüzdeki yıl Polonya semalarında da uçmaya başlayacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA sistemi ihraç etmiş olacak. Geçtiğimiz yıl Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatıyla savunma sanayi gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Baykar 2021'de gelirlerinin %80'den fazlasını yine ihracattan elde etti. TB2 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz havada kararak rekor kırdı. Milli siyalar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, döndürücü soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarına rağmen başarıyla görev yapıyor. 27.030 fit irtifaya da çıkabilen SİHA 400 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti. TB2, silahlı kuvvetler tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli faktörlerden birinin de İHA'lar olduğuna dikkat çekti. Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşların %90'ından fazlasını yaptı. Toplam uçuş süresi 5300 saate ulaştı. TB2 Mavi Vatan'ın korunmasında da görev yapıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine güvenlik için havadan refakat görevinde TB2'ler kullanılıyor. Yine aynı kapsamda görevler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019'da Dalaman Deniz Hava Üst Komutanlığı'ndan kalkarak Geçitkale Havaalanı'na inen TB2 tarihi bir uçuşa da imza attı. Başta Elazığ olmak üzere farklı bölgelerdeki depremlerde de görev yaparak kurtarma çalışmalarının havadan koordinasyonuna destek verdi. Geçen yıldan itibaren TB2'ler aynı zamanda orman yangınlarını tespit ve kontrol amaçlı da kullanıldı. Geçtiğimiz sezon TB2'ler 267 orman yangınının tespitinde ve söndürülmesinde aktif olarak görev yaptı. TB2 155 yangını başlangıç aşamasında tespit etti. 112 yangının söndürülmesinde ise takip ve koordinasyon görevi gerçekleştirdi. TB2'ler aynı zamanda yasa dışı göç konusunda Ege ve Akdeniz'de de görev yapmakta. Bu konuda insan hayatının kurtarılması ve havadan takip ve koordinasyonda TB2'ler Türk Deniz Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. TB2'lerin bir başka başarısı ise Barış Pınarı harekatında gerçekleşti. Burada çok namlulu roket atar ve hava savunma sistemleri ile birçok sayıda zırhlı araç, obüs, TB2'ler tarafından havadan vurularak savaş dışı edildi. Sortilerin %80'i TB2 tarafından yapıldı. TB2'ler ayrıca Karabağ'ın kurtarılmasına da önemli bir rol oynadı. 27 Eylül 2020'de başlayan askeri harekatta 44 günlük operasyon sırasında TB2'ler yoğun olarak uçtu. Aynı zamanda Ermenistan ordusuna ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik yok edildi. Azerbaycan ordusunun dünyayı şaşırtan bu başarısı dünya medyası ve savunma uzmanları tarafından da Türk sihalarının harp tarihini değiştirerek oyun kurucu bir güce ulaştığı şeklinde yorumlandı. Bugün Baykar TB2'den edindiği tecrübeyi artık taarruzi insansız hava aracı Akıncı'ya aktarmış durumda. Akıncı 3 farklı modeliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girmeye başladı. Taşıma kapasitesi arttırılacak Akıncı silah ve mühimmat sayısını da arttırarak farklı görevlerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacak.